on a, des, on a des, valeurs dans le travail. Les valeurs dans le travail, souvent, d'accord, euh, c'est qu'il faut donner le meilleur de soi-même quand on travaille avec les autres. D'accord C'est une question de respect vis-à-vis de l'autre. On considère que l'autre donne le meilleur de soi-même. Et puis, c'est une manière, effectivement, de faire évoluer les choses et euh, de ne pas être, pardonnez-moi l'expression, d'être un boulet pour les autres. Tout le monde a du travail, il faut avancer. Euh, ceux qui... Alors, ceux qui traînent euh, si si c'est pas de leur faute, on les aide, on les, on les, on, les motive. Mais s'il y a des gens qui manquent de bonne volonté, il faut clairement aller les voir, savoir, savoir identifier le problème, pourquoi, et essayer de remotiver. Si on ne peut pas remotiver, il faut penser à voir comment trouver une solution euh, pour qu'en que, que, que fait cette attitude n'affecte pas l'esprit de groupe euh, général. Il faut prendre des initiatives et des risques, parce que bah, si vous voulez être suivi, si vous restez dans votre, si vous restez dans votre confort, dans votre zone de confort, euh, vous, allez, vous allez avoir du mal à, motiver les personnes qui vont finalement euh, bah, progressivement vous ressembler. Donc euh, il faut être devant, il faut montrer la route. Et, et, il ne faut pas faiblir parce que quand vous faiblissez, les autres s'arrêtent. Donc il faut toujours avancer, il faut toujours courir pour que les autres marchent. Si vous arrêtez, si vous ralentissez, les autres s'arrêtent. Donc ça, il faut vraiment le penser en tant que leader. vous avez compris, ça c'est quelque chose qui est intégré, il faut s'adapter au changement. C'est-à-dire que le changement est devenu la norme. D'accord C'est que avant, vous aviez des structures qui pouvaient résister, d'abord qui étaient dans des, dans, des, temps beaucoup plus longs, qui pouvaient résister à des changements. Maintenant, la norme, c'est le changement. Donc si vous n'adaptez pas, eh ben, vous disparaissez. Mais prendre des décisions, c'est aussi important. Il vaut mieux prendre des décisions, même mauvaises, d'accord, que ne pas prendre de décision. Si vous prenez une décision mauvaise et que vous apercevez que la décision est mauvaise, au moins, vous pouvez voir comment trouver un rectificatif. Si vous ne prenez pas de décision, vous n'avez pas de mode de comparaison pour euh, rétablir la situation et vous laisser pourrir la, situation et c'est pas très bon. Et puis, évidemment, il faut travailler en groupe. Alors effectivement, maintenant, on est tous en... On entend euh, coopération, euh, partage d'informations, collaboratif tout ça, c'est tout ça, il y a des mots, il y a un peu de buzz derrière, mais une chose est certaine, c'est que tout seul, vous ne pouvez pas faire ce que vous pouvez faire en groupe avec des autres. Hein. Et on a l'habitude de dire, euh, quand vous voulez aller vite, allez-y tout seul, quand vous voulez aller loin, allez-y en groupe. Ça prend plus de temps au départ, il y a effectivement tout le processus hein, de formation euh, pour arriver finalement à une performance, mais, euh, mais c'est quelque chose, si on veut aller loin, on est obligé, obligé pour le bon et pour le moins bon, parce que c'est du travail, euh, de, de, partir. Et puis vous avez, à côté des, des, je dirais des, valeurs de travail, vous avez les valeurs sociales qu'on hein, que, que, peut avoir dans le, dans le, dans le travail euh, de, de l'équipe. Donc c'est effectivement être ouvert, notamment avec l'information. Hein. Euh, alors je sais qu'effectivement dans nos structures françaises comme vietnamiennes, les, traditionnelles, on avait plutôt l'habitude de, cacher un peu l'information, parce que celui qui avait l'information finalement avait le pouvoir. Euh, on passe dans un monde où euh, on influence, et il faut partager l'information, et on est là pour influencer, il faut publier, il faut partager l'information. Donc c'est aussi des choses qu'il faut peut-être revoir, euh, pour être, pour être plus efficace en fait, dans son travail d'équipe et dans un travail en, start-up ou en création d'entreprise. Euh, le monde des start et des créateurs d'entreprise, vous êtes tout seul. Vous avez vu tout à l'heure qu'on euh, parlait beaucoup de, partenariats. partenariat. Il faut créer de la confiance. Créer de la confiance en interne avec le groupe, créer de la confiance en externe avec le groupe. Donc ça veut dire qu'il faut que les gens vous fassent confiance. Et faire confiance à quelqu'un quand euh, il, il, recommence quelque chose, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de, effectivement de, on n'a pas de, de, de, moyen de se refaire ou de, collatéral entre guillemets sur la confiance. Donc c'est vraiment quelque chose, soyez vous-même, ayez confiance et soyez reconnu comme, comme quelqu'un digne de confiance. C'est compliqué, ça prend du temps et euh, c'est un investissement long terme et attention parce que la moindre erreur, la, confiance que vous avez bâtie sur euh, des jours, des semaines, des mois, des années, peut complètement tomber. Donc c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut, euh, il faut faire attention. Et la confiance, vous voyez de toute façon ça c'est toujours vrai, la confiance dans les groupes, la confiance dans des marques, c'est quelque chose, c'est un, une, une, valeur immatérielle qui est très importante. Et quand il y a une marque qui est attaquée sur, sur la confiance, et eh bien elle perd de la valeur. C'est pareil pour vous. Et puis respecter les autres, euh, respecter la manière dont les autres travaillent, respecter sa différence, essayer de la, de la, de la comprendre. Et respecter la différence, c'est pas non plus euh, accepter tout et n'importe quoi. Vous êtes responsable en fait de votre équipe. Il y a des règles et euh, sachez, sachez euh, faire en sorte que ces règles soient respectées dans les différences de chacun. il faut accepter la responsabilité. Ça, c'est quelque chose où on vous transfère une responsabilité, vous la prenez, parce que sinon les choses ne peuvent pas avancer. Si vous êtes dans l'équipe, c'est parce que vous apportez quelque chose et on compte sur vous, en fait, pour euh, prendre cette responsabilité euh, et, donner à l'autre des éléments qui vont aider le groupe à, performer. Alors, juger, être jugé, récompenser, être récompensé, ça c'est sur la base de la performance, c'est quelque chose aussi qui est, important, surtout dans nos sociétés, encore une fois, vietnamiennes et françaises, où souvent euh, les récompenses tiennent aussi de la relation qu'on peut avoir avec l'autre. Donc là, on est sur de la performance. D'accord C'est vraiment quelque chose qui est, qui est important.